Ech froe méi, wéi hutt Der geschafft hei? Jo, wéi soll ech der dorop en äntweren, wéi mer geschafft hunn? Mer sinn erofkomm, also, an dann hu mer hei, do stung dann de Meeschter, deen huet da gesot, hei, sëtz du iech déi Bänk dohinner an dann hëls deng Lee an dann zeechnes de an dann hacks de. A wou ass de Léi dann hierkomm? Déi ass gespléckt ginn. Fir d'éischt ass emol vun ënne erop de Steen vun ënne erop komm an deen ass dann hierhinner gefouert ginn, wéi d'Maschinn mat engem Buggy. An dann ass, huet de Meeschter seng, seng Steen op de Réck geholl an huet e bei d'Maschinn gesat an do ass en da gespléckt ginn. An dann ass en erëm eng Kéier gespléckt ginn, dann ass en an déi aner Maschinn komm an do ass en, do ass dann d'Déckt vun der Léi gemeet ginn. A wéi déck war et, d'Léi? Also zwee, dräi Millimeter. Waren och méi décker derbäi, dat et just jee nachdeem wéi d'Lee sech ugesinn huet. Do hat mer zum Beispill ass déi Zäit ass gesot ginn, dass éischte Choix, zweete Choix an drëtte Choix. Mee den drëtte Choix, soen ech ëmmer, dat war e bësse méi décker, mee si hu méi laang um Dag gehalen. Et war nämlech esou, mäi Monni war Leeëndecker an du huet mäi Monni zu mär gesot, wann s de däin Daach decks, Ech decken drën. Mee dat eenzegt wat mer man, huet e gesot, mer hunn d'Leeë vun der Leekhal doënner vun der Johanna erop an dann setze mer déi hei bei d'Haus an da setz du dech dohinner an da sortéiers du déi Leeën. Jo. Déi éischte Choix, dat war eng schéi Lee, zweete Choix war e bësse méi déck an dann drëtte Choix war wierklech eng déck Lee. Déck, ganz déck, jo. Du sot esou, huet e gesot, deen éischte Choix, Deen dréine mer dann zur Strooss zou. Da gesäit all Mënsch e schéinen Dag. Deen zweete Choix, dee mer mer op d'Säite vum Dag. An drëtte Choix hannen aus. Mee ech soen nach haut éierlech meng éierlech Meenung, also ech kucken ëmmer deen drëtte Choix hannen aus, deen ass nach perfekt. Also ech géif soen, e wier nach Besser bal wéi den éischte Choix. Well deen éischte Choix, dat fänkt elo un e bëssi moesch ze ginn. An deen drëtte Choix, dat ass en décke, eng déck Leeën, wéi ee seet, net? Déi halen. An do kann och e rouege Leeëndecker drop klammen an eng Lee flécken. Do. Nit seelen ass eng futti vir. Mee beim éischte Choix muss en oppassen. Ech hat de Carlo, e gudde Buss Carlo drop, deen huet 80 Leeën ersat. Hie sot, also do muss en immens oppassen, well se brieche séier. Dat ass jo normal, ne? Wéi war et d'Konditioune fir hei ze schaffen, Aly? Oh, d'Konditioune ware gutt, loosse mer soen, wat, wat d'Dénge war, mat de Leiden ze schaffen, also dat war hei relativ gutt. Et ass emol heiansdo haart hiergaang, et ass emol eng Kéier méi haart gejautet, wann, wann ee Steen nit gutt war an hei an do, mee soss normalerweis, jiddwereen huet mat deem aner geschwat, huet op jiddwereen, huet deen aner kannt an duerfir war. Also éierlech gesot war gutt ze schaffen hei. An wat de Verdingschte? Jo, de Verdingscht war natierlech, do kënnen mer net vill driwwer schwätzen. De Verdingscht war, wann s de elo deng 1.000 bis 1.100 leeë geha hues, waars de mat am Akkord. Dann haas de, soe mer esou, 3.000, 4.000 Frang déi Zäit de Mount. Mee wann s de elo nëmmen am Dölln geschafft hues, dann has de siwe Frang an zwéi Sou d'Stonn. Net wann s näischt, also keen Akkord has. Well ech sinn zum Beispill, ech si mam Grech op den Tipp dohinner gefuer, wann ech hei keng Aarbecht hat, Da sin ech op den Tippdiener gefueren, fir de Grech ofzetippen. Dann hat ech nëmme siwe Frang an zwee Su. An du hues schwéier misse schaffen, well déi Bagier war schwéier fir et ze tippen. An du waars ëmmer eleng, ëmmer dem neie Mann. A jo, an dat war, fir ze soe riiseräiss geschwat, dat war nit vill fir siwe Frang an zwee Su. Awer du bass op d'Stéck bezuelt gin? Jo, genau. Also net grad op d'Stéck, wéi e seet, dat ass esou gemeet ginn. Den hei war jo dann e Viraarbechter och. An dann hu mer jo d'Leeën op d'Waggonë gelueden an dann ass dee Viraarbechter mat enger Lëscht komm an do haten da seng Moossen drop stoen, net? An da hat en 25 op 30 oder n'importe wéi dat déi Moosser waren. An dann huet dee Mann déi opgeschriwwen an dann ass en an de Büro gaangen an dann huet en dat ausgerechent. an dann bass de doromme bezuelt ginn. Richteg gesot, op d'Stéck kënne mer nit soen, mee et ass méi op den Tonnage gaang. Also wéi der hei gesitt, hei ass de Waggon mat den décke Steng, déi vun ënnen eropkomm sinn, an da sinn der den, dat sinn déi, déi bei d'Maschinn gefouert ginn, a bei der Maschinn si se ofgeluede ginn, an da si se dohinner gestallt ginn, an da si se gespléckt ginn. Voilà, also elo huele mer dann de Waggoen mat de Steng an dann huet de Mann säi Säckelchen op de Réck geholl, säi Sak. An dann huet e sech op d'Hipperche gesat an dann huet e säi Steen selwer vum Waggon erofgeholl. An dann huet en décken Hummer. An normalerweis, wann en dann an de Spalt do gesat huet, dann huet en zwee, dräi mol geschlou an dann ass d'Steen duerchgefuer. Mee wéi gesot, déi hei Steng fueren ni méi duerch, déi sinn all ze dréchen an ze al. An dann huet e säi Stee geholl. Hei eng Maschinn gesat. Voilà. An dann huet en e gespléckt. Hei fëllt e warscheinlech e puer ewech. Voilà, wann dat elo e gudde Steen war, Dann ass dee Steen bis ënne rausse gerass, bis ënne raus de Fong, an dann huet e seng Leeë gemeet op zwéin, dräi Millimeter, an da war d'Lee fäerdeg, an dann ass d'Lee op déi Maschinn do hinner geholl ginn, an do ass se da fäerdeg geschafft ginn. Eng richteg Lee war, e richtege Steen war, e gudde Steen war, da war dat der Taille, dat war eppes wéi en Billerbuch. Sou war eng Lee praktesch wéi déi aner. Dat war dann e gudde Steen. Du hues elo virdrun gewisen, wéi de Meeschter hei geschafft huet. Lo bass du, solle mer soen, dee Veerzehnjähregen, dee grad van d'Schoul kënnt als Männi. Weise mir emol, wann s gelift war, ier s du als Männi hei geschafft hues. Dat war esou, dann huet e seng Lee geholl an huet e Muster geholl Seng Schabloun, wéi ech mer dat genannt hunn. An dann huet en dat gezeechent. Hutt Der dann gewosst, wat fir eng Schabloun Der musst huelen? Dat ass, also déi meescht Leit froen dat ëmmer. Dat war ganz einfach. Mir haten hei op der Säit eng Këscht, An do waren 160 Modellen dran. An all Kéier, wann een d'Liebe kuckt huet, dann huet en automatesch dee Modell geholl, deen drop gepasst huet. Zwar nit ëmmer, mee meeschtendeels. An dann huet dat geklappt. Also deen huet da seng Idee geholl an dee Modell drop geluecht, deen en hei gesicht huet, automatesch gesicht, an dann hei erëm eiger gezeechent. Voilà. Hei gëtt och e bëssi Offall, mee dat ass egal, ne? Mee normalerweis huet en ëmmer musse maachen. Voilà, dat wier et. Jo. An da gi se gehaen, da gi se geschnidden. Allez, géi. Ma ja, dann huelen ech elo am Gelee hei an dann gëtt dee geschnidden. Da soll alt virkomm, wann ee geschnidden huet, dass en Gelee gebrach ass. Voilà, wéi dat do. Dee konnt een dann, déi war näischt méi wäert, do konnt een dann an en Ofen, wéi een kleng dermat maachen, wéi dat hei zum Beispill, dee kéints de roueg nach eng Grëppel do leeën, dee giff nach driwwer goen. Dat muss net ëmmer man dat e Strich huet ne wann iwwer de Strich gaang ass an den Viraarbechter war e bëssi kriddeleg dann ass e rächgehäit ginn. A wat deen Artak gemeet huet, déi Viraarbechter, déi huet eng Li geholl an huet se einfach esou op déi aner getéckt. Gewéinlech ass dann eng Spëtz ewechgefuer, da war déi näischt, da huet en eng nei musse maachen. Jo gutt, awer wann s de dat maach, hues de och näischt verdéngt, och de Viraarbechter net. Also dat war och säin Nodeel. Voilà, dat ass elo déi Saach mat de Viraarbechter, Nico, du weess jo, wéi dat ass, ne? Wann der schlecht wollt huet, ne? Ja, okay. Mir huet der fonnt, ne? Wann s zwee, dräi Mol gemeet hues, Nico, dann kanns de s och maachen. Kann ech och maachen. Sou. Okay, da probéiere mer mol. Darf ech? Jo, selbstverständlech. Ok, da wiessele mer elo emol vun Plaz. Jo, hëll du meng an ech hëllen deng. Jo. Da probéieren ech mol. Voilà. Versich deng Bescht. Ech maachen. Dat wäert scho klappen. Voilà. Wéi sinn se dann op den Daach geluecht ginn? Ma esou, d'Spëtz. Sou, ja, Spëtz no uewen, voilà. Déi schéin Säit. Ah jo, déi ale Säit ass no uewe geluecht ginn. Déi ale Säit do. Ah jo, wéint dem Waasser. Wéint dem Waasser, okay. Ja, ja, ja. A wann s de elo esou lees an 't reent, da leeft d'Waasser schéin hei der Rill no bis erof an de Kullang an da kann näischt geschéien. Am anere Fall, wéi mer gesot hunn, déi aner Säit, da leeft d'Waasser drënner. Mee esou ass se richteg. Jo, de Wanter war gutt kal hei. Mer hate sou eng kleng Heizung dowéinner lafen, sou e Rouer, sou déck, deen ass da gehëtzt ginn vum Waasser, vum waarme Waasser. Mee do huet seng Spuer sinn hei gehaangen. Also, do huet muss schaffen. Wier e bëssi waarm ze gewisen, seet en. Ma sinn d'Fangere dann net an de Steng pësche bliwwen duerch de Froscht? Dobaussen dach. Bausse jo, a heibannen net? Jo, wa mer e Camion gelueden hunn zum Beispill, ne, dat war jo da 15, 20 Tonnen, wa mer deen da gelueden haten, da konnts du owes, da war et, da war et rout, he, jo. Wivill Mann hunn hei an dem Spalthaus geschafft, weess de dat? Also wéivill datt der heibanne war, dat weess ech nit. Ech weess just, am Ufank, also Am Floribus gelaf ass, ware jo 600 Leit hei op deem Site hei. Am leschte waren der nach vläicht 50, 60 hei. Dat war nëmme just eng Brak méi. Déi aner Brake ware jo all zou, do war nach war keng Aarbechter méi do. Et huet och keen eppes erdéngt. Du sinn imi erëmkomm. Meescht sinn op de Minett gaang oder sinn op d'Goodyear gaang. An um leschte wier ech fortgaangen, du wat kënnen der vläicht 20, 25 manner hei gewiescht sinn.